Né? Grande abraço! ਉੱਪਰ ਵੇਲੀ ਖਲਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਬਾਵਾ ਆ ਲੇਬਰ ਵੇਲੀ ਖਲਾਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆ ਵੇਲਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਖਲਾਰ ਛੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ